Sunt cu prietena mea, Laura. Îți mulțumesc foarte mult că ai fost de acord să, să fim un video împreună. Vreau să improvizăm despre a admira. Uh, m-am gândit că zilele trecute, atunci când um, am foarte multe gânduri uh, negative și uh, nu mai ies din ele, nu mai reușesc să ies, a admira pe cineva m-a ajutat foarte mult să să ies pur și simplu brusc din, din starea respectivă. Și mi-am adus aminte de legea admirației în dezvoltare personală, nu o descriu eu acum, dar a admira în loc de a invidia sau așa, um, îți aduce și ție, nu știu, energie pozitivă și cred că devii și tu de admirat nu știu, și trăiești într-o energie pozitivă. M-a ajutat zilele astea legea admirației și de-aia m-am gândit. Îi mulțumesc lui Pera Novakovici, pe el îl admir foarte mult, pe Antoni Hopkins, <laughs> pe Mario Simion, pe Daniel Zănescu și pe Grațian Sonu și pe Laura. Daniela Floroiu este wow. căuciu meu. <laughs> și... Ce companie selectă! <laughs> Mulțumesc! și eu îți mulțumesc pentru tine ce înseamnă admira. Pentru mine admira înseamnă a aduce în viața ta ceea ce admiri. Super. E foarte simplu și cu asta mă ocup tot timpul. Și cum poți aduce, dacă cineva nu, nu cunoaște fenomenul ăsta de care vorbești tu, cum mai putea să, să-i spui, uite, fă chestia asta și adu în viața ta? Uh, îi spun simplu, dacă nu-ți place felul în care arată viața ta, găsește oameni care trăiesc așa cum ți-ai dorit tu să trăiești, admiră și o să ajungi să trăiești și tu ca ei. Mulțumesc, mulțumesc, <laughs> mulțumesc! Pentru tine ce înseamnă? Ceau!